Yeah. Yo piquitón. A seguir. Puto no emprega conmigo. Puto no emprega conmigo. Amigo no emprega conmigo. Amigo no emprega conmigo. Amigo no emprega conmigo. Lena panda ten set bit. Lena panda ten set bit. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Tá não prega comigo. tá não prega comigo. Bota não prega comigo. Tá na banda, tem sete bits. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Todas são é marança, mano. Coração marança, mano. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sou nigga, meu puto. Yeah, yeah. Ser famoso sem dinheiro não achou. Yes. Baby, não briga comigo. Baby, não briga comigo. Yeah, yeah. Baby, não briga comigo. Sushi ligue, meu nega. Você não briga comigo. Você não briga comigo. Baby, não briga comigo. Yeah. Yeah. Yeah. Lá na banda tem sete betas. Lá na porta tem sete betas. Nyagoto Nyagoto hoi Sou boto chilef É o Piquiton Yeah Yeah, yeah Puto não briga comigo Puto não briga comigo Nigga não briga comigo Eu tenho muito dar com meu nigga tenho que muro com meu nega. tenho que muro com meu nega. Eu tenho tago, meu porto. Yeah, yeah. Aquele mano sempre a souber. Yes, yeah. É o boto. É o boto. yeah, yeah, yeah. yeah. Voltei meu nega, yeah. Voltei meu nega, você, puto. Hum. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Hey, puto. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Puto não briga comigo. Eu Puto não briga comigo. Eu yeah, yeah. É o mato, mano. Uh. Yeah, yeah. Você não entrega comigo. Baby, não entrega comigo. Baby, não entrega comigo. Baby, não entrega comigo. Eu na banda tem sete feita, mano. Uh. O Deus vou matar de ti. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Puto não emprega comigo. Calixto não emprega comigo. Yeah, yeah. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Yeah, yeah. yeah. yeah. Eu vou te tornar. Yeah, meu nigga.